Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kawan-kawan youtuber, jumpa lagi di channel Arogas Family. Kali ini saya akan membicarakan tentang kaitannya dengan monetasi, ya, monetisasi. <clears throat> Oke. Okay uh, channel saya sampai sekarang belum dimonetasi buka-buka bukan belum ya saya pernah dimonetasi cuman di banded di banded ya, ya, oke ini sebagai dulu saya ini, ini di adsense saya ini saya pernah uh, <clears throat> dimonetasi dan penghasilan terakhir ini, ini terakhir saya tuh ada saldo di AdSense saya itu 6180 saldo saya itu ini terakhir dibayar bulan <clears throat> apakah Februarian kalau nggak salah bukan bukan sekitar Januari lah Januari Januari Februari nah, sehubungan waktu itu ada aturan baru bahwa uh, apa YouTube waktu itu harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya 4000 jam uh, saat itu saya udah melebihi 4000 saya hampir uh, berapa ya 8 6 ribuan lah 6000 jam tayang cuman subscribe saya baru nyampe ratusan itu bahkan 100 juga belum saat itu subscribe saya uh, tapi saya udah dimonetasi waktu itu ya uh, dan saya ini udah lama sebenarnya <clears throat> hmm, main di YouTube sebentar main di YouTube nih saya itu main di YouTube itu uh, nih saya main di YouTube mulai dari statistik saya bergabung pada tanggal 5 Mei 2010 ya <laughs> 5 Mei 2010 sampai sekarang uh, pada tahun 2013 saya dimonetasi dan 2000 awal 2018 saya kena aturan YouTube itu harus 1000 subscriber sama 4000 jam tayang sehingga uh, channel saya di Medan dan ditinjau ulang dan kebetulan memang ada beberapa ini nih pelanggaran-pelanggaran sih memang betul ada di sini juga satu oh, udah lama sih ini di status pedoman komunitas saya juga ada di sini detailnya juga ada ini masalah teguran pertama saya nih Teguran ternyata ini masalah sabung ayam ayam kampung dengan ayam adu ya <laughs> saya upload ternyata ini pelanggaran terhadap kebijakan mengikutan berisi kekerasan sehingga <clears throat> saya kena teguran dan akhir teguran saya ini sampai 31 Juli 2018 ya masih lama berakhir mulai 31 Juli 2018 dan berakhir 29 Oktober 18 nih. <laughs> nah, kemudian live streaming saya juga dinonaktifkan. <laughs> Ada dua saya pelanggaran nih. Uh, waktu itu waktu main bola terus nggak aja jujur aja live streaming waktu itu main bola bola dunia antara Belgia dan itu langsung saya dicekal di seluruh dunia video saya waktu itu yang main bola nah sekarang ini uh, memang sampai hari ini saya belum dimonetasi ya nah ini walaupun udah memang channel saya baru yang subscribe baru 2851 lah sampai hari ini kalau itu udah 19.000 ya udah lumayan udah banyak saya bisa main dari dulu cuman jarang gitu ya dari 2010 saya jarang itu nah, <clears throat> jarang cuman baru-baru sekarang-sekarang ini aja saya ngejawab dari mulai 2018 saya benar-benar mandi uh, eh, di fokus di YouTube nah peninjauan-peninjauan ini <clears throat> saya udah lebih kemudian ulasan kalau ulasan itu dari apa di email ya uh, ulasan dari kreator YouTube itu ulasan saya itu sering terjadi eh, sering saya dapatkan termasuk setiap awal bulan setiap awal bulan <clears throat> setiap awal bulan saya mendapatkan ulasan ya. ulasan dari kreator ya dari kreator itu ulasan termasuk kemarin juga saya dapat ulasan uh, ulasan saya nih uh, ulasan ada ini hampir tiap bulan saya dapat ulasan itu uh, ulasan apa uh, dari YouTube ulasan di mana ya uh, ini sebentar <laughs> masalahnya kemarin saya dapat ulasan tanggal 6 setiap tanggal 6 lah kalau nggak salah ya setiap tanggal 6 awal bulan setiap eh, tanggal 6 awal bulan itu saya mendapatkan ulasan tentang uh, channel saya dari YouTube itu itu ulasan ada emang tanda-tandanya katanya cuman saya sampai sekarang belum dapat email dari YouTube ya belum dapat email dari YouTube bahwa channel saya itu apa dimonetasi kembali atau tidak gitu ya e, <clears throat> sampai sekarang belum ada apa-apa gitu <clears throat> belum ada informasi lagi tentang channel saya sampai sekarang itu beda dengan dulu sih dulu sih asal kita lebih 10.000 aja udah bisa dimonetasi ya itu dulu kalau sekarang ternyata nggak tidak demikian gitu ya <clears throat> ini 51 sampai 100 ini di sini oh tinggal 31 oh ya salah Agustus kemarin Agustus saya dapat ulasan tuh uh, ah, 4 Agustus kalau nggak salah ya waduh nanti aja ya 3 Agustus berapa 4 Agustus eh, komentar YouTube komentar itu petua eh, apa aduh lupa gue eh, yang mana ya hmm, matanya sih masalahnya <laughs> udah mulai itu saya ini normal dari AdSense juga saya dapat itu dari AdSense juga saya dapat laporan tiap bulan dari AdSense ya, eh, laporan keuangan saya nih di AdSense permintaan laporan AdSense keuangan saya ini juga ada hampir tiap, tiap bulan masuk ke saya laporan dari keuangan AdSense juga ini tandanya saya udah pernah dimonetasi ini pernah dimonetasi kalau nggak demonetasi sih memang nggak nggak itu ya pernah kalau pernah demonetasi itu ada laporan keuangan langsung dari esensi juga ya. dari apa ah ini video saya udah dihapus dulu nih <laughs> komentar saya juga bingung kenapa gitu kemarin tuh ah ya udah aja biarin nggak terlalu dimasalahkan banding juga percuma sab dulu juga saya pernah banding ternyata nggak ada apa artinya gitu kecape-cape lah istilahnya kalau kita banding gitu ya kalau kita banding tuh aduh gua lupa lagi nih yang mana apakah hapus gitu ke laporan dari itu Nah, ini ulasannya. 4 Agustus ulasan saya nih eh, ulasan saya eh, ulasan ini rutin saya terima tiap bulan ini ulasan itu eh ulasan tuh baik ulasan dari ini hmm, bulanan eh, bulanan ulasan ataupun laporan keuangan dari esensi esensi itu ini laporan ulasan ya. Kalau laporan dari agensi itu, itu tadi. Hmm. agensi. Eh, jadi ada dua laporan satu yang saya terima rutin tiap bulan itu laporan keuangan dari agensi sama itu dari YouTube kreator kreator ya itu tapi sampai sekarang belum ah, apa-apa ah, ini bukti dari AdSense ini ah, <clears throat> saldo masih ada di AdSense muter dulu hmm, eh, baru AdSense manipulasi pembayaran ini ah, penghasilan saya saldo ini eh, saldo berandanya ini nah ini IDR satu IDR Toyota saya satu ini <clears throat> ya karena nasib barangkali tahu gimana ya <laughs> tentang saya ini samain dari uh, bergabung dengan YouTube 5 Mei 2010 ya. <laughs> itu sekarang masih begini status anda sedang ditinjau atau gimana ya oke lah gitu aja teman-teman semoga aja saya kalau memang saya sekarang tidak terlalu berharap sih mau dimonetasi atau enggak lah enggak masalah <laughs> yang penting saya uh, daripada diam gitu ya mengupload ada ada pengalaman pribadi pengalaman itu ini meng apa dokumenter aja sifatnya dokumenter aja oke okay, kawan deh mudah-mudahan bagi yang belum jangan putus asa lanjut aja terus yang belum dimonetasi lanjut aja pasti suatu saat anda juga dimonetasi seperti saya pernah dimonetasi dulu ya saya lama demonetasi dari 2013 sampai 2017. <clears throat> Akhirnya saya di kena aturan 2008 Januari 2018 sampai sekarang. Oke, okay, yuk. Assalamualaikum.